हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव रावत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जी हाँ उत्तराखंड सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड की 1218 भर्तियाँ निकाली हैं जिसकी एलिजिबिलिटी ट्वेल्थ प्लस है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है written examination and physical examination written examination में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसका एज क्राइटेरिया है 18 से 24 वर्ष और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है for general three hundred rupees for reserve categories one hundred fifty online payment mode इसका नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू होगा ऑफलाइन के लिए इसका ई चलान बनाना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है वो इसे अभी भर सकते हैं अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू